vipi msikilizaji na mtazamaji wa Stein TV, na siku ya leo tuko hapa maeneo ya Kawe, tumekuja kupiga story na mjasiriamali ambaye inaonekana ana, jambo kubwa sana kama ambavyo unaona. Handbag ni nyingi, tunapaka rangi hapa eh, kuna nguo za ndani na vitu vingine kama hivyo. Mambo vipi? Fresh tu. Mzima? Mzima, sijui wewe. Mimi pia niko poa. Hem, tuambie hii biashara umeanza kwa muda gani mpaka sasa hivi? mm Biashara yangu nimeanza tangia mwaka jana. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa nane. Okay, mwaka jana mwezi wa nane mpaka sasa hivi mwaka 2023 mwezi wa nne, parefu kidogo, sio masihara. Tuambie, kwa binti mdogo kama wewe kufanya biashara kama hii, mwanzo ilikupa ugumu gani na uliwezaje kuthubutu? Maana kuna watu hawawezi. Ugumu ulikuwepo hivyo hivyo, mara kwanza kwanza biashara ngumu, nakuta wateja hamna kama hivyo, lakini hivyo hivyo kidogo sasa hivi biashara yangu inasogea. Kwa siku tunaweza tukauza labda bidhaa ngapi, labda handbag ngapi, ambapo kwa mwanzo ilikuwa ngumu? Mm, kwa siku naweza nikauza, yani kutegemeana, naweza nikauza mbili labda, viatu vinakuepoge hapa, perfume. Kwa hiyo nisipouza handbag nitauza perfume, nitauza viatu hivyo, nitapaka watu rangi hivyo hivyo, maisha yanaenda. Kuna wakina dada kama wewe yeye kila kitu ni hawezi, kila kitu hawezi, wewe umeweza. Na kuna wengine wanaenda mbali zaidi, hawataki tena kujiajiri, wanataka kudanga. Kwa upande wako unalizungumziaje hilo? Mi nawashauri tu wajitahidi, wafanye biashara, waachane na hayo mambo, kwa sababu kufanya biashara yako mwenyewe unapata hela hivyo hivyo kidogo kidogo, japokuwa upate hela nyingi sana, lakini faida ikionekana kuliko ni biashara hizo za kudanga sijui nini. Mm. Una miaka mingapi? kumi na nane. Hii biashara kwa kiasi fulani mtaji unatakiwa umeshiba kidogo, kwa sababu mi naamini hapa handbag moja tunaweza tukauza kwa shilingi ngapi labda Eh. mpaka 33 mwisho hapo. Eh. Na sasa niambie kwa binti mdogo kama wewe huu mtaji umeutoa wapi? Labda kuna mtu anatia mkono anakupa support kwenye hiki ambacho unakifanya? Eh, yupo. Ni nani? Mpenzi nini? Hapana, ni mama yangu. Namshirikiana na mama yangu ananua vitu hapa, tunasaidiana, yeye anafanya huko biashara nyingine, kwa mimi kaniweka hapa kama mwaneni, muangalizie angalizie yeye kule akipata kipato na mimi huku nikipata, tunaunganisha. Unanikimbia sana, sogea maana mimi najitahidi kule kukusogelea lakini wenzangu wananikimbia. Sawa, nimeona pia kuna rangi, ukiachana na rangi kuna viatu. Nani ambaye anapaka rangi? Kwa sababu tunaona u, kwenye sehemu nyingi ambazo kunakuwa na urembo kama huu wanafanya wanaume. Kwa upande wako hii anafanya nani na tumekukuta hapa peke yako? Mi nafanya mwenyewe, naweza kupaka rangi, kuchora, kwa sababu wengine hawapendi, labda wanaume ndo wapake rangi okay. E, kwa hiyo wengine wanakuja hapa nawapaka mimi mwenyewe, nabandika kila kitu naweza. Ulijifunza wapi? Labda ulienda chuo kwa ajili ya kujifunza au kuna mtu alikuwa anakufundisha? E, kuna mtu, kuna mamangu mdogo ana saluni e, anapodoa maharusi nini, kwa hiyo nilienda kwake akanielekeza kama wiki tatu hivi nikajua. Kwa hiyo na mimi ndio sasa hivi nimekuja hapa naendeleza kwenye biashara ya mama yangu. Kama binti mama ameweka mkono wake hapa, wewe pia umetia wa kwako, mama anafanya shughuli nyingine, wewe umeamua kukaa hapa kwa ajili ya kusaidiana na mama. Sasa matarajio yako labda baada ya miaka kadhaa mbele tukuone na wewe pia una biashara yako, kwa sababu unapata experience kubwa sana hapa. Tuambie, ni kitu kitu gani ambacho wewe unatamani kuja kufanya baada ya miaka kadhaa mbele? Mimi napenda tu nije kuwa mfanyabiashara mkubwa, Mm, napenda mambo ya saluni, kupodoa maharusi, nini makeup hivyo. Napenda nije baadaye kuwa labda na sehemu yangu kubwa nzuri hivyo. Mm. Mm. <laughs> Kwa miaka kumi na nane uh, tunasema kwa sasa hivi mtu labda amemaliza zake form 4 ukichelewa kuanza shule labda utakuwa kwenye form 3 elimu yako labda kwa upande wako imekaaje? Mimi nimemaliza form 4. Mm, nimemaliza form 4 mwaka jana, kwa hiyo hapa bado. Ndio maana kaniweka hapa nimsaidie saidie. Mm. Masomo yanapanda? Hivyo hivyo yanapanda eh. Mama labda anakushirikisha kule ambako anakwenda kuchukua mizigo, labda handbag binti yangu tunachukuaga hapa, tuna bageni hivi bei eh, tuna labda rangi tunafanya hivi, nguo za ndani tunafanya hivi, katika namna ya kukufundisha vitu vili vitatu, labda mama huwa anaondoka na wewe kwenda eneo ambalo huwa mnachukuaga mizigo. Eh, tunaondokaga wote, tunaongozana, tunachukua mzigo, tunashauriana kitu fulani, tunaongeza, tunaleta dukani. Mama yako ni malikia nguvu sana. Mm. Unajifunza nini kutoka kwa mama? Najifunza kujiamini, anapambana na hivyo hivyo na maisha yake. Mamangu ni mpambanaji. Mm. mm. Vizuri. Asante. Tunakufahamu nani kama kwa majina? Lilian. Lilian ni nani? Lilian John. Lilian John. E bwana, maeneo ya Kawe hapa tuko kwenye moja kati ya ofisi ambazo kuna mfanyabiashara mjasiriamali ana ndoto zake kubwa tu, yuko hapa anafanya zake biashara akiwa anashirikiana na mama yake, kama ambavyo unaona ah, bidhaa ni nyingi sana, lakini pia eh, watu wanapambana bwana, na amesema kwenye sala la rangi yeye yeah, anapaka mwenyewe, anatengeneza kucha mwenyewe, kila kitu anafanya mwenyewe, ambapo tumezoea kuona ofisi nyingi ambazo zinafanya masuala ya urembo ya rangi na kucha huwa wanafanya wakina kaka. Ni really yani, mimi naitwa Katie, thanks so much behind the camera, yuko Raji Classic, hii ni Saint TV.